assalomu alaykum barcha youtube kanalim a'zolari obunachilari va kiber sportsmenlar zero pubg yangi tema kundan kunga pubg mobile olami kengayib unga yondashuv ham ideallashib bormoqda yangi ochilgan klandagi o'yinchilarda standart tarzda klan belgisi bo'lgan ismlar avatarkalar va hokazo buni inobatga olgan holda obunachimning iltimosiga ko'ra bu videoni ertaroq tayyorladim va sizlar ham ulashdim. Yangi klan ochgan va klanga qo'shilolmay turganlarga bu videoni jo'natamiz. Bugun bilganingizdek PUBG Mobile da ism o'zgartirilgan ID kartani bepulga olishni qanday qilib zayafga berishni ko'rsataman. Buning 4 xil usuli bor. ID karta olishni birinchi usuli 100 ga pulga ya'ni 180 ga o'zingiz hisobingizdan olish ikkinchisi men ko'rsatadigan usul uchinchi va to'rtinchi usullarni video oxirida aytib o'taman bu usulni sinab ko'rish uchun sizga 2 daqiqa vaqt ketadi videoni diqqat bilan kuzating bu juda ham oson PUBG Mobile akkauntimizga kiramiz va nastroyka belgisini bosamiz va kiramiz kirganimizda pastki qismda поддержка belgisini topib bosamiz va tepadagi belgiga bosamiz va ingliz tilida mana bu so'zlarni yozamiz va bizga variant tarzida savol javoblar chiqishni boshlaydi biz videoda ko'rsatilganday qilib belgilaymiz bu usul 60% bermasligi 40% berishi mumkin ID kartani. Agarda bu ishni takror-takror qilaversangiz, kartani berish ehtimoli oshadi. como sé, como si tuviera me Üçüncü usuli Crow Challenge turniri bo'lganda missiya bajarib olish imkoni bor edi, endi esa yo'q. 4-usuli telegram kanalimizga obuna bo'ling youtube kanalimiz 2000 ta obunachiga yig'sa kunlik uc lobbylar tashkillashtiramiz va o'z kuchingiz bilan uc to'plab id karta olishingiz mumkin video foydali bo'lgan bo'lsa nima qilishni o'zingiz bilasiz xayr salomat bo'ling